ဆေးလိပ်မတောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေလူငယ်တွေတော်တော်များများစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆေးလိပ်တောက်ဆေးလိပ်တောက်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းဘာနဲ့တူလဲဆိုဆေးလိပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးပေးတာတခုမှမရှိဘူးနော်သူတို့ကတော့ကလေးတွေလူငယ်တွေကတော့ stylish ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးလိပ်တောက်ဟာမင်းသားမင်းသမီးတွေကတောက်ပြတော့သဘောကျတာပေါ့နော် model တွေ celebrity တွေကတောက်ပြတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆေးလိပ်တောက်တာဘယ်လောက်ပဲတောက်တောက်သူ့မှာအရက်လိုတော့ sensible limit မရှိပါဘူးနော်ဆေးလိပ်ကနည်းနည်းတောက်လဲအန္တရာယ်ရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ ဆေးလိပ်တောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေအကုန်ရပါတယ်ဥပမာဘာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယောဂါကိုကိုဝယ်ယူတာပါနော်ဆေးလိပ်တောက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆိုဒါပါတဲ့အစားအစာများရှောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒါဆိုတာစားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စားရဲများတာမစားစီခြင်းဘူးပေါ့လုံးဝမစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအထိုက်လျောက်ခုနပြောမဲ့အတိုင်းတာလောက်ကိုမှန်ပြီးစားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမရင်းနဲ့ညီတဲ့အစားအသောက်များကိုသာစားသုံးမှဥပမာပေါ့နော် fresh ဖြစ်တဲ့ အသားပဲဖြစ်စေဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲဖြစ်စေเนาะအဲ့ဒါမျိုး fresh တွေကိုစားပါပေါ့เนาะအခုခေတ်ကတဖြည်းဖြည်းခင်မိလာတော့ကျမတို့အိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ frozen လုပ်ထားတယ်ဝယ်ပြီးတော့ခဏခဏစီးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရေခဲတက်တာလည်းပုတ်ခနဲ့ပြစ်ထည့်ထားပြီးအဲ့ဒါကြီးစားဒါတိတ်တော့ fresh မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးကနောက်တစ်ခုကကြာဟိုဟာ preserve လုပ်ထားတဲ့ food တွေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါခင်မိလာတာနဲ့များအဲ့ဟာတွေကကျမတို့ကျမကြီးနဲ့မညီတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုမှန်မှန်လုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခေတ်ရဲ့ lifestyle က အလုပ်တွေအများများလာတဲ့ခါကျလူတွေကကိုယ့်ရဲ့ time အကုန်လုံးကိုအလုပ်မှာပဲအချိန်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ကျမကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ်ငါငါစေကရောင်းရင်လမ်းလျှောက်ရင်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုညီတယ်လို့ထင်တာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လူတယောက်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုကကျမရင်းနဲ့ညီဖို့အတွက် तू ဟာရင်တုံလာရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ရင်ပေါ့နော်နှလုံးခုန်တာမြန်လာရမယ်ပြီးရင် तू ချွေးထွက်လာရမယ်အဲ့ဒါမှကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုက ထိရောက်တဲ့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်ကတော့ကျမကြောက်ကက်ကိုကျမရင်းနဲ့ညီအောင်နေထိုင်ရမယ့်အလေးအကျင့်ပုံစံ၈ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဟိုဆောင်ပုတ်လေးအနေနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ကျမတို့အားလုံးရဲ့အိတ်ကလေးတွေမှာဝေပေးထားပါတယ်ခုန၈ချက်ကို summarize လုပ်ထားတာပါပေါ့ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပြီးတော့ closing closing ကိုခေါင်းလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးပြရအောင်နော်ပလောကဒေါက်တာဒီအောင်ပြန်အောင်သိပြမှာရှင်ဒီခုအစီအစဉ်နာရအဲပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာဒီအောင်ပြန်မှာပဲ process ကိုကြားပြပါရဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲတကယ်တော့ဗောနော် closing speech ကတော့အထူးဆန်းပြောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးခုနပြောသွားတာတွေအားလုံးကို just summarize လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုဗောနော် အဲ့တော့ကဘာကြောက်ကနေမှာပဲတစ်နှစ်တစ်ခါလူတွေကိုပညာပေးရသလိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာလည်းတတ်နိုင်သမျှမီဒီယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးဘယ်သူမှမဆိုပါအားလုံးကပေါ့နော်အာ TV တွေမှာပြောကြတယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာထည့်ကြတယ်နောက်ပြီးရခါကျတော့ radio မှာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲတက်နိုင်သမျှတော့ public education တွေကိုကျမတို့မျှဝေပေးပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီထက်မကကျမတို့လုပ်ပေးချင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျမတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ အာဆေးရုံမှာလောက်ကြရတယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကအလုပ်တွေကတကယ်ကိုမနာရအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုသွားဖို့အချိန်တိတ်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ weekend နေမှာတတ်နိုင်သလောက်တော့ကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့နေကူသွားဖို့စူးစမ်းပါတယ်နေကူသွားပြီးတော့ပညာပေးတွေလုပ်ပြီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တုန်းကကျမတို့ဒီစီးနေကြောက်ကစီးပညာရှင်အဖွဲ့ကကျမတို့ညောင်ဦးကိုသွားပါတယ်ညောင်ဦးမှာကျမကြီးစစ်ဆေးမှုခုနလိုပေါ့နော်ဒါတွေကိုလုပ်ပေးပါတယ်နောက်လူနာတွေကိုကြည့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး ဟောပြောပွဲလေးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှကျမတို့လည်းနေတွေကိုသွားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိသမျှတိုင်းနေပြည်နယ်16ခုလုံးတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာမသွားနိုင်ပါဘူးသွားနိုင်သလောက်လေးကျမတို့စ조사ပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါတွေကိုလည်းအတန်လွှင့်ပေးဖို့အမြင်နဲ့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း TV ဒီမှာအတန်လွှင့်တဲ့အချိန်တွေကကျမတို့ကလေဟို prime time လို့ခေါ်တဲ့လူတိုင်းကြည့်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုသိပ်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ MRTV တို့ဘာလို့ဆိုတော့ရတယ်ကျန်တာကျန်တာတွေကကြတော့ ပတ်စံပေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဈေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးရှင်တော်လည်းပဲမလုပ်နိုင် prime time ကိုအရင်တော့ကကျမ snake bite လုပ်စင်ရဆိုပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားကကြည့်တဲ့ဂျားထဲမှာထည့်တာပေါ့နော်10မိနစ်ဆိုဒေါ်လာ1200လောက်ပေးရပါတယ်10မိနစ်ကလေးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်တွေကိုကျမတို့လူတွေကိုပညာပေးဟာမထည့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မနေ့အစိုးရမင်္ဂလာပါအစီအစဉ်မှာအလကားရတဲ့နေရာမှာကျမတို့ပြောပြီးရညနေ6နာရီလောက်မှာပြောပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ကျမတို့ဒီဟာယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့စီးနေကြောက်ကစီးပညာရှင်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကြီးရဲ့အောက်မှာအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကလည်းအဲ့လိုကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ main MMA ရယ်နောက် internal medicine ဆိုဆရာမျိုးတို့ရယ်ကျမတို့တတ်နိုင်သလောက်နေတွေကိုတော့သွားပြီးတော့ကျမကြီးပညာပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော် kidney health တင်တာမကဘူးကျန်တာတွေအားလုံးတွေလုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုတိသွားလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကိုကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုကိုပညာပေးပါပေါ့နော်ပညာဖြန့်ဝေပေးပါလို့အားလုံးကို request လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ walking day အထိမ်းမှန်ကျမတို့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုလေးနဲ့ဟောပြောပွဲကိုလာရောက်နားထောင်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားဖြစ်မြောက်အောင် sorry ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စိတ်ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုချင်းစီဟိုနာမည်တက်ပြီးမပြောနိုင်တော့လည်းပဲအားလုံးကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြအောင်လှလိုက်လဲလဲပြောလိုပါတယ် နောက်တစ်ခုကကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေသတင်းကို free လာယူပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီအဖွဲ့တွေတင်တာမကဘူးပေါ့နော်လာရောက်တက်ရောက်နားထောင်ပေးတယ် participate လုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ walk in ဒီအထိမ်းအမှတ်ကျမရေဟောပြောပွဲလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ် CFM caring for well-being.